Eu não acredito. Acabou, acabou, mano. Da leste. Meu Deus. Da leste. A morreu. Não. Não é dá leite. Morreu. <laughs> Perdi você, meu amigo. <laughs>